Mi nombre es Martina Fernández, soy profesora de inglés del Colegio Santa María Hermanos Maristas y participé del programa Teaching Excellence and Achievement del Gobierno de Estados Unidos. Desarrollé un proyecto para trabajar con jóvenes de primer año del liceo, en donde el objetivo era poder conceptualizar con ellos sobre diferentes aspectos de violencia de género, especialmente lo que llamamos violencia simbólica, que hace referencia a eh, esos conceptos o estereotipos que están siempre presentes en nuestras vidas y nosotros no los vemos justamente porque están todo el tiempo ahí. Y bueno, nada, hicimos esta exhibición en el Centro Cultural Las Heras, que fue un espacio seguido por el Centro Comunal número 4 de la Intendencia de Montevideo. Y nada, los chiclines mostraron el trabajo que hicieron a lo largo de todo el año, con una breve descripción de qué era para ellos lo que querían mostrar en función de estos estereotipos de género que eh, en general nosotros no los vemos. Jamás imaginé que el proyecto iba a tener este impacto en, los chiquilines. Ellos ahora están todo el tiempo viendo eh, Symbolic Gender Violence en todos lados y mismo ellos vienen y me dicen, <laughs> profe, me cambiaste la vida, ahora no puedo parar de pensar en esto. Y era un poco la idea, ¿no? Como eh, no sobre sugestionarlos, pero sí generar esa, esa, lucecita de alarma y justamente poder generar ese cambio eh, en el hoy y que mis estudiantes, hopefully, el día de mañana sean como ciudadanos responsables y críticos que, luchen todos los días por, por generar una sociedad más justa.